Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Marktgemeinde Lieberport und Infrastruktur, den Entwicklungs-KG und brauchen wir jetzt gerne noch die Frau Magisterat, oder? kommen wir zum Tagesordnungspunkt A, Beschluss des Kassenstärkers, das ist übrigens nur der neue Ausdruck für Kassenkredit, den uns der Herr Amtsleiter näher bringt. Genau, die neue VV heißt jetzt Kassenstärker, Kassenkredit, Kassenstärker für die praktisch eine Minimum-KG, beträgt Volumen 300.000. Der Zeitraum, der ausgeschrieben wurde, ist 1.4.2020 bis 31.03.2021. Äh, vier Banken wurden eingeladen, die die Raiffeisenbank, Postbank, GSK, die Steiermärkische Sparkasse, die Leica, Kleine bzw. angeboten, die wir gesprochen haben, Volksbank, das ist die Hausbank, hat das Festangebot äh, gelegt mit 0,60 Mindestzinssatz mit Indikator 0. Das heißt, das ist der Mindestzinssatz sowieso auch, wenn der Euribor im Minus ist. Äh, Im Vergleich zum Vorjahr haben wir gerade 0,79, also eine deutliche Verbesserung im Harnbereich haben es 0,025 angeboten, besser als nichts. Äh, Babak BSK äh, hat Angebote gelegt, die auch mit den Kriterien entsprochen haben. Äh, und die Steiermärkische Sparkasse war eigentlich weit drüber. Äh, und der Zweckmäßigkeit, Ausamkeit und Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, das Angebot der Hausbank für die KG anzunehmen. Gibt es dazu eine Frage, Anmerkung? dann stelle ich den Antrag der Gemeinderat für die Vergabe des Kassenstärkers Kassenstärker Volumen 300.000 für den Zeitraum 1.4.2020 bis 31.03.2021 an die Volksbank Liburg gemäß dem vorliegenden Angebot beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt B, Budget 2020 in der KG und ich darf die Frau Magister Rapenska, unsere Steuerberaterin, Viikko Pysen. to live in that they just came out. Thank you. Ich dachte nicht, dass die Jahr äh, 2020 die präsentiert. Ich glaube, zunächst einmal die Veranstaltungshalle Sie präsentieren die einzelnen Projekte und dann das Gesamtprojekt. Bei der Veranstaltungshalle haben wir jetzt Einnahmen von 99.000 Euro. Dann äh, die laufenden Betriebskosten insgesamt mit 55.000, die Finanzierung, also ist nur Konto Investitionen, Investitionen es geplant, äh, Vorhang äh, insgesamt gibt es einen Zahlungsmittelüberschuss, äh, also die Investition bei der Verfahren für 12.000 Euro geplant und einen Zahlungsmittelüberschuss gibt es für die Veranstaltungshalle in Höhe von ca. 31.000 Euro. Das nächste ist Haus der Musik. Hier gibt es eigentlich auch keine Änderungen, wieder also die Einnahmen äh, von 98.000 Euro die laufenden Betriebskosten insgesamt rund 44.000 Euro, äh, die Kreditrückzahlungen für Haus der Musik 127.000 Euro. Investitionen sind keine geplant, das heißt, hier habe ich einen Zahlungsmittelbedarf von ca. 73.000 Euro. Beim Wasserhaus habe ich auch die laufenden also Einnahmen aus der Vermietung, die Betriebskosten mit also 17.800 Euro äh, Investitionen beim Wasserhaus sind einige ähm, äh, Arbeiten geplant, also das ist die GOPO. Das heißt, wir haben einen Zahlungsmittelüberschuss von 11.500 Euro. Breitbandausbau. Ähm, der Breitbandausbau hat 2019 begonnen. Hier rechnet man also jährlich mit Investitionen von 190.000 Euro, die über ein Darlehen finanziert werden und mit einer Bedarfszuweisung vom Land Steiermark ist geplant von rund 25.000 Euro. Dann der Sportplatz mit dem Clubhaus. Hier ist für das Jahr 2020 geplant der Verkauf des Sportplatzes mit 4 Millionen und 65.000. Ähm, wenn er auch verkauft wird, wird er trotzdem noch weitergeführt. Das heißt, Einnahmen habe ich von ca. 62.000 und die Betriebsstunden von rund 21.000 Euro. Die Kapitaldeckung bzw. die jährliche Deckung vom Investitionskredit vom alten äh, Sportplatz beträgt also rund 74.000 äh, Euro. Neue Investitionen sind geplant von 1,5 Millionen. Das sind eben also der Ankauf von weiteren Grundstücken dann die Planungskosten, Versetzungskosten, von ja, ca. 1,5 Millionen. Das heißt, mir bleibt aus dem Verkauf an Zahlungsmittelreserve für den neuen Sportplatz von rund 2,3 Millionen. Darf ich was hinfahren? Ja. Es ist dann sicher, dass ich die 2,3 Millionen für einen neuen Sportplatz verwenden kann. Oder kann es sein, dass ich damit irgendwelche Schulden abdecken muss? wenn du, wenn du in der Gemeinde hat uns ja vorgesehen, wenn du, wenn du Vermögen veräußerst, musst du Vermögen wieder anschaffen. Und äh, das werden wir so machen. Mag ich korrigiere mich bitte. Ne? Passt. Ja. Hm? Passt. Also ein bisschen Kredit ist man vom, vom Grund. Ein bisschen Kredit dabei. Ja, ja. Nein, wenn jetzt 2,3 Millionen überbleiben, dann würde es ja. schon ein vielleicht ausgehen können, einen Spurplatz die, die, Sache ist ja die, wir wollen ja am Alten, bis das ist ja immer die Grundstückskäufe, also bis der andere errichtet ist, wollen wir am Alten weiter äh, spielen. Das haben wir auch so in die ja, Verkaufsoptionen hineingeschrieben. Äh, und das heißt, wir kennen ja den, das ist in nur zwei oder drei Raten, oder wie sind wir offen. Ja, das bis Ende 2021. Äh, bis Ende 2021, solange werden wir den alten noch benutzen und ganz normal die Raten abzahlen, dann hat der alte Sportplatz keine Schulden mehr und wir können quasi mit dem neuen Sportplatz auch wahrscheinlich neue Schulden machen müssen, aber zumindest in mehreren Projektschritten und mit ein bisschen Startkapital. Das sind jetzt einmal alles geschätzte äh, Summen, weil wir ja alle Angebote unter Verschluss haben. Ich habe mir selber noch kein einziges angeschaut, weil ich glaube, bis die Flächenwidmung in Kraft ist, hat es eh keinen Sinn. Das heißt, wir werden, äh, werden uns damit noch intensiv beschäftigen. Zehntausender Investitionen sind keine geplante Zahlungsmittelüberschuss von 12.000 Euro. Und dann gibt es noch die Stocksportanlage, ja, die bleibt eben eh mehr oder weniger unverändert, also mit den Einnahmen zu zusätzlich gibt es keine weiteren Ausgaben, genauso auch beim E-Bike. Genauso also die Einnahmen Dazu ist vielleicht zu sagen, dass jetzt das ans Land vermietet ist. Es wird höchstwahrscheinlich ans Land weitervermietet, werden, Wo es auch, äh, sich komplett einleben muss. Deswegen auch die Umbauarbeiten, wenn wir das ein bisschen adaptieren. Und da sind wir gerade in Verhandlungen, also das ist ziemlich gut. Was ist, wenn es einen e scooter verleih machen wollt? <laughs> Wir sind gerade jetzt verbaut. Das könnte man machen, machen wir an und dann. dann ganz ganz so aber nur wenn du den Servicevertrag übernimmst, dass du oft alle in Graz wieder einsammeln ja. gehst. Ja. So, Gesamtbudget für 2020 macht insgesamt Einnahme 4,4 Millionen, mit also inklusive dem Verkauf. <laughs> Zahlungsausgänge sind also ähm, Großen und Ganzen Betriebskosten 195.000 Euro. Dann der Finanzierungsbereich, also die Tilgung einerseits, also Investitionskredit vom Haus der Musik und vom GZZ Alt mit also 217.800 Euro. Die Investitionen, eben die 1,5 Millionen äh, Investitionen ist äh, Sportplatz und die 190.000 Euro Investitionen im Breitbandausbau das heißt also, habe ich dann einen Zahlungsmittelüberschuss unter Berücksichtigung von der geplanten Bedarfszuweisung des Land Steiermark für den Breitbandausbau von knapp also 203 Millionen. Ja, die Plangewinn- und Verlustrechnung, das ist also nur die steuerliche Komponente. Ich glaube, das ist die Problem ist aber die Zahlungen. Ähm, die zu leistenden Zahlungen durch die Marktgemeinde, das ist einmal also die Bedarfszuweisung vom Land Steiermark für den Breitbandausbau von 25.000 Euro, äh, Miete inklusive Betriebskosten Betriebskostenhaus der Musik bei der mit 98.000 Euro, die Stocksportanlage mit 2.950, die Miete inklusive Betriebskosten Museum 26.000 Euro, dann Sportplatz, die ist mit 62.600 Euro, die E-Bike-Station mit 2.370 Euro, und bei der Veranstaltungshalle also sind das äh, Zahlungen und zwar von rund 65.000 Euro, das von der, Stadt, äh, von der Marktgemeinde Gebot übernommen werden, von getätigten Veranstaltungen. Miete für die Veranstaltungshalle, Waschmaschine, die wir bezahlen, das sind nicht 1300 Euro. Das hat Zahlungen, die die Gemeinde an die KG leistet im Jahr 2020, sind voraussichtlich 278.000 Euro. Gut, das war es jetzt zum Budget. Gibt es zum Budget Fragen? Das ist nicht der Fall, dann stelle ich den Antrag der Gemeinderat möge das vorliegende Budget 2020 der Marken eine Liboports und Infrastruktur Infrastrukturentwicklungsverkehr beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte mein Zeichen zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Punkt 10, mittelfristige Finanzplanung 2020-2024 da kann ich dann auch vorgreifen, da man in Wirklichkeit versucht, das vorzuschreiben, was jetzt den Sportplatz betrifft, das Hauptmaßnahmen und den Breitbandausbau, wie man es eh jetzt da gehört hat, für die Folgejahre. Äh, würde es überhaupt im Detail noch sehen oder habt ihr es euch im Vorfeld angeschaut? Wir haben es angeschaut. Äh, Gibt es irgendeine Frage dazu, zum mittelfristigen? dann stelle ich gleich den Antrag der Gemeinderat möge die vorliegende mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024 der Marke in Liebe Ports und Infrastruktur Entwicklungspaket beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Das ist auch der Punkt C einstimmig angenommen und ich darf mich bei der Frau Magister Rath herzlich bedanken und im Namen des Gemeinderats äh, frohe Weihnachten wünschen. Ja, danke. Danke Darf ich Ihnen ebenfalls frohe Weihnachten wünschen, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Gemeinde Lieber, Beschluss Kassenstärker. Und ich darf für den Kassenstärker, der auch wieder der Kassenkreditiv ist, an den Herrn Amtsleiter übergeben. Bitte sehr. Robert, hast du das ein bisschen lösen wollen? anche il market medico, Kassen für die Zeitraum 20 bis 31.21 ist äh, gleich zu sehen wie schon vorher gesagt bei der KG, wieder Postbank, Hausbank mit 60 Aufschlag, äh, Indikator 0. Äh, elementaren Bereichen ist es nur 25% fix. Aber ich glaube, das Rolle ist das Gleiche. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit wäre im Polen die Volksbank, das Angebot der Volksbank anzunehmen. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich um ein Zeichen nach den Antrag, der Gemeinderat möge die Vergabe des Kassenstärkers für den Zeitraum 1.4.2020 bis 31.04.2021 1,761.3 an die Volksbank Liebhoff gemäß dem vorliegenden Angebot erschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Bevor ich da jetzt hinkomme, möchte ich nur bitten, dass ich im Anschluss nach